الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين لأنه شاكر عليم amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa in wa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci da fatan alkhairi ga kawunan mu gaba daya Allah subhanahu ta'ala nake roƙo har kullum ya taimake mu da yin daidai kuma ya ba mu lada inda muka yi daidai ya kare mu daga yin kuskure kuma ya yahe mu da inda muka yi kuskure ya kuma cire kuskuren daga cikin ainihin zukatan waɗanda suke nan ga sauraron mu kar Allah ya ba su ikon yin aiki da abin da muka faɗa da kuskure alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda har kullum da ya yardarsa da ikonsa yake ba mu dama zaunawa a nan a cikin wannan markas na musulmi suke alhazaki wato a nan a daidai wannan masallaci na juma'a na alhaji hashim zaki inda muke gudanar da wannan shiri na karba ainihin tambayoyi na addinin musulunci ga yan musulmi Ah, alhamdulillah muna ma Allah subhanahu ta'ala godiya akan wannan baiwa akan wannan horewa akan wannan ni'ima ah, kafin haka kafin malam salu mu ci gaba da ainihin wato ka ci gaba da karanta min tambayoyin da suka sauwaka ina son in gabatar da addu'a ga kasanmu kawunanmu gaba ɗaya ah, musamman kuma da shugaban kasanmu bazin muhammadu da allah yassa ya sayayya azama wato zai kamun ziyara a nan garin namu na tawa muna mai marhaban lale allah subhanahu ta'ala ya kaddar zuwan shi gobe ranar litinin insha allah muna fatan allah ya kashi lafiya shugabanmu shugaban ƙasarmu bazon muhammadu wanda shi ne farkon zuwan sa a nan tawa insha allah ba farkon zuwan shi rayuwar shi ba a lokacin da allah ya ba shi wannan kujera ta mulkin muna mashi kyaukyawan fata da kyaukyawan tarbiyyar da zukatanmu da ainihin gangan jikinmu da fatan alheri eh, kuma muna mai addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato sanya ya zamo wato namiji abun koyi a cikin tsari na tahiyar da al'umma ta hanyar tausayi da kuma ainihin kula da koken talakawa. matsalolin da wannan ƙasa ta mata ke fama da su yan uwan musulmi muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kama na ƙarshen wannan matsala wato babu shakka kan mu ɗauki abin mu ɗora ma shugabannin ƙasashe gaba ɗaya in mun ka hankalta gaba ɗaya al'amura duk wannan matsaloli na kashe-kashe na yaƙe-yaƙe yanzu sun yi ƙarhin duk shugabannin ƙasashen da kuke tsammani wallahi sun yi ƙarhin su al'amari ne wanda mu ni da kai da shi da kowa da muke cikin mu muna da hannu a ciki kamar yaya mu ne muka jawo muka haddasa wannan fitina a dalilin yawan sabon da muke ma Allah dare da rana kuma lokaci yayi da Allah zai darkake mu da zai darkake mu da bala'i da masiba ga kawunanmu mu kashe kawunanmu da kawunanmu an yi lokacin da in ka ana kashe-kashe ko ana wani yaƙi to sai dai fa'in tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa ko ba haka ba sannan nan abu ne abin da ya gabata na tarihi sai dai wata ƙasa da wata ƙasa suke yaƙi a samu su ƙasashe kuma su zo su ba su hankuri a yi sulhunsu al'amari ya riga ya wuce nan sai allah subhanahu ta'ala ya jarrabe mu da umarni da hani ya umarce mu ba mu aikata ba ya hane mu ba mu hannu ba sai zamo da kawunan mu muka ja makan wannan fistina ta ainihin kashe kasan junanmu a dalilin wannan abin da muke fama da shi na ainihin bari mun ki mu bari kuyi kun ku kuyi mm. kaɗan ne ne daga cikin abin da Allah ke umartar mu na aikata muke aikatawa kaɗan ne daga cikin abin da Allah yake cewa mu bari muke bari ɗan kaɗan mu ne suke barin kuma abin barin ma kaɗan ne ne muke bari daga cikin mafi yawa hmm. ashe saboda ka gaba ɗin mu wato yan Nijar addu'a za mu da kufa mai ta yi Allah subhanahu ta'ala ya kama na zaman lafiya kuma sannan mu daina abin da muke na sabon Allah kowa ya sani ina nanatawa karo na farko na taɓa wannan maganar kuma na dawo kowa wallahi kowannen mu ya sa irin lafin da yake ma tsakanin shi da Allah ya yi kokarin ya takaita muna takaita sai Allah ya takaita mana wannan musibar wannan jarraba wannan bala'i amma wallahi muna dogiya muna kunnin oshago kuma Allah subhanahu ta'ala shi ma yana sake ci gaba da dandana mana azaba in uttum udna don haka wajibi ne a gare mu mm. jami'an tsaron mu gaba ɗaya na wannan ƙasa ta mu Allah ka ba su nasara akan duk da suke zalunta wannan ƙasa ta mu Allah ka ba su nasara ya Allah ka ba jami'an tsaron mu nasara ya Allah Allah ka sani nan bayan ka suna yi ne domin ainihin kare al'umma ta wannan ƙasa ta mu ba don komai ba wallahi ba wanda ya isa gwamnati mu ba ta isa ta biya waɗannan jami'an tsaro namu ba ba ta isa ba saboda babu abin da kai tsadar rai ashe wanda zai zo saboda tsaron ƙasa har a kashe shi ya rasa rayuwar shi ya yi za ka yi ka samar mashi wata sabon rayuwa don haka kenan gwamnatin mu bata isa ta biya wa yan jami'an namu ba sai dai kawai a cikin abin za a ci kyautatawa ya Allah ka ba su nasara Allah ka ƙara musu na yaƙi ya Allah Akan kan maƙiya zalimai wanda suka zalunta wannan ƙasa ta mu ba gaira ba sabi ya Allah duk wanda ke da hannu a cikin wannan ta'asa wannan ta'addanci wannan kisa da ake ga bayan Allah duk wanda suke da hannu a cikin wannan da na cikin gida da na waje ya Allah ka san su Allah ka ne Allah ka kumyatar da su Allah ka toni asirinsu ya Allah Allah ka maida musu makircinsu a kawansu. ya Allah wannan ƙasa ta mu duk wanda yake nemi mu da sharri da makirci da fitina ta ɗaure a cikin wannan ƙasa ta mu rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali ya tabbata a cikin wannan ƙasa ta mata Nijar duk wanda yake da hannu a cikin wannan dan siyasa ne mai mulki ne komi matsayin da Allah ka bashi Allah ka san shi Allah ka yi mana maganin sa Allah ka toni asirin sa ya amin su kuma nan bayu da suka dauki wayannan makamai suka bi wani hanya wannan hanya ya Allah ka ne ya Allah wa'anda ba su gane ba Allah ka sa su gane Allah ka sa su gane su san muhimmanci da tsadar zubar da jinin ran musulmi kashe ran musulmi ɗaya wato duniyan nan ai asarar duniya a ce gaba ɗaya duniyan ta tashi da abin da ke cikin ta gaba da a yi ta yafi fi mutum ya ɗauki makami ya zubar da ainihin jinin musulmi ɗan uwansa ya kashe shi ba gairar ma sabai rai mai imanin rai ne mai tsada rayuwa ce mai tsada mai kima don haka waanda ba su sun inda an kai ba wa'anda sa su an kai ana ɗaukar makamai ana ba su suna kashe 'yan uwansu domin tun 'yan uwa ne da da ake kashewa da mu da su duka 'yan uwan juna ne addinin mu da kowannen su yana cashe musulmi kenan da da ba su yanda an kai ba ana ɗauka makamai ana ba su suna kashe 'yan uwansu Allah ka sa nan bayan shiga ne. su dawo ma gaskiya su aji wannan makamai su komo tare da yan uwansu a zamna a zaman lafiya a cikin wannan kasa ta mu su ku wanda su ne suka haddasa wannan suna ɗaukan makamai suna ba su allah ka shirye su bayan ka ne idan suna da zabo ga shirya allah ka shirye su a zamna zaman lafiya tare da su a cikin wannan kasa ta mu ta nijar wa'anda ku allah ya ka sani da ilminka na gaibi ba su da rabo ga shirya ka ya allah to Allah ka kare al'ummu wannan ƙasa ta mata Nijar daga sharrin su kai musu abin da ya dace da su annabi yayi gaskiya da yace ya ati ala nasi zamanun la yadrin qatil fi man qatal wala al fi wani lokaci zai zo ma mutane an ji annabi sallallahu alaihi wannan lokaci idan ya zo wanda zai ɗauka makami ya kashe wani ɗan uwansa bai san menene dalilin da sa ya kashe shi ba bai san menene dalili ba walal maqtul fi maqtul haka wanda aka kashe bai san dalili ba bai san wani laifi ne ba yayi aka kashe shi wannan halin da ake ciki ne ya Allah ka mana magani wannan masiba ya Allah Allah ka agaje mu ya Allah Allah mun tuba Allah Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah Allah kai ne mai iko akan komai Allah abin da ga dama yake kasancewa ko da mutane ba so ba ya Allah Allah da ganin dama ka da ikon ka akan bayuwa Allah Allah ka zama da mu a cikin wannan ƙasa ta mai Allah ya Allah ka ƙarshen wannan tashi tashin hankali Allah ka ƙarshen wannan kisan wannan kisan galla gilla da aka yi bayan Allah a cikin wannan ƙasa ta ya Allah albarkacin alqur'ani da muke karanta littafin ka da ka sarkar muna da muke karanta shi dare da rana ya Allah ya Allah alƙur'anin nan dai naka har in dai saboda kai din neman yardar ka Allah muke karanta shi ya Allah ka farfado mana ka dawo mana da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta ya Allah ya Allah wannan salloli salloli da ka ɗora mana ka cilasta mana dare da rana salloli guda biyar Allah wannan salloli hakika in dai saboda kai ne muke su ya Allah ka sani ya Allah a dalilin wannan salloli da muka Allah ka ba mu zaman lafiya ka dawo mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Allah Allah ka dora mana abin da ba ma so shine azumi ba ma son mu ina da yunwa mu ina da kishirwa sai dole duk duniyan nan ba wani makhluki wanda ya sai cilasta muna mu ini ba mu ci, ba mu sha ba sai kai Allah ubangijinmu shine azumi ya Allah wannan azumin da ka dora mana in dai saboda kai ne muka yi shi ya Allah ya Allah duka addu'o'in da muke na alkhairi ya Allah ka karba mana ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah ya Allah a dalilin ɗa'a da 'ya'ya suke ma iyayensu a dalilin ainihin da'ar da mata masu da'a suke ga mazajensu ya Allah a dalilin duk wani aiki na alkhairi da muka aikata saboda kai ya Allah ya Allah a dalilin duk wani aiki na sabonka da muka bari ba don jin tsoron komai ba sai don jin tsoron ka ya Allah ya Allah dalilin wa'annan abubuwa gaba da ya Allah ka tabbatar mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da lumana da sukuni da nutsuwa a cikin wannan ƙasa ta mu ya amin amin yan uwa musulmi wannan wallahi wannan shine wajibi a gare mu wannan shine abin da ya kamata kowane musulmi ya sa a zuciyar shi har kullum ka riƙa tunanin wannan ƙasa taka tana buƙata kai mata addu'a sannan ka bincike halinka tsakaninka da ubangijinka ka gyara tsakaninka da ubangijinka sannan mu dawo mu gyara tsakaninmu da junanmu zalunta juna da muke mu bari shugabanni su daina zalunta talakawa a yi adalci a cikin ƙasar nan a yi jagorancin bayan allah talakawa da adalci sannan su ku talakawa su ainihin yi biyayya ga shugabanni su yi biyayya ga shugabanninsu hmm. ainihin mabiya su yi biyayya ga shugabanni mata su yi biyayya ga mazansu ƴaƴa su yi biyayya ga iyayensu almajirai su ma su yi biyayya ga malamansu malaman su yi gaskiya su yi adalci su isar da saƙon Allah ga kowa tun daga kololuwa sama shugabanni har talakawa Allah ya samu gane Allah ga shirya shi mu ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanakallahumma da bihamdika ashhadu an la illa anta أستغفركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته